finally, it's been a little over a ah, year ah, vai começar. Dead by Daylight wowed fans with their biggest crossover yet. The Resident Evil chapter featuring Leon Kennedy, Agora sim. and The Nemesis. This summer, we're proud to be continuing that legacy with this our summer. second chapter dedicated to gaming's biggest horror franchise. Here's Matthew Cote and Dave Richard to break down everything you need to know. La, Projeto W. Hi everyone, I'm Mathieu Côté. I'm the head of partnerships at Behavior. And today hum. I'm hmm. super excited to bring Ele tá super é, eh, eh, empolgado in order to extend Resident Evil content pra falar sobre o ampliar né, o conteúdo de Resident Evil no Dead by. Olha lá, três novos personagens da franquia vão ser colocados no jogo. E vão colocar adições no mapa da, da delegacia também. E whether you prefer to play as Jill, Leon, Nemesis, or some of the new characters we're about to announce, e só é possível fazer isso no Dead by Daylight, ele falou. Now that's it for me today. Dave, why don't you tell us a bit more about this big family. Big family reunion. Hey everyone, I'm Dave Richard, creative director on Dead by Daylight. Grande reunião de família. First of all, I would like to thank you all for the great reception when we revealed the teaser. Ele agradece pela recepção, né, dos fãs quando revelaram o projeto da. Today I'm glad to be back to share more Agora ele vai contar mais pra gente. some of you may know, it's the first time in the history of Dead by Daylight that we are creating a second chapter in the same licensed universe. As é um segundo capítulo. e que ele é fã, então é por isso que ele está feliz. So agora eles vão mostrar para nós. Hum. Rebequinha! Que linda que ela tá! Já tinha vazado que era a Rebeca, mas... Bebequinho. Ó, oh, Eida. Gente, que aleatório. Olha ele! live to see the dawn. Olha ele! Legal, hein? Tá legal, hein? Let's start with the two survivors for this chapter. Our first as duas sobreviventes. Ada. Enigmatic Underworld Spy. unique perks highlight her adaptability to face impossible é, situations. Ela tem algumas perks que fazem ela se adaptar a qualquer situação. The second survivor is Rebecca Chambers, the biochemistry prodigy. Her unique perks highlight her support skill as a STARS medic and the fact that she is a very fast learner. E que ela aprende rápido, é, Now for the e ela é médica, After né, choosing a classic monster from the Resident Evil universe last year with the Nemesis, we've decided to go a different route. This new chapter focuses Aí foca on the series' Wesker. iconic villain, the mastermind Albert Wesker, the cold-blooded, ambitious, and driven virologist. Ele vai usar as habilidades super-humanas para se mover em velocidade incrível. Wesker pode estrangular, jogar, ferir. Of course, it would not be a true Resident Evil experience if there would not be some sort of infection in the power. Tem que ter algum tipo de infecção, senão não é residentivo. E o dash dele é infectado pelo Uroboros. E aí vai fazer os, survivors ficarem lentos. Aí eles têm que achar spray. E ele vem com três perks exclusivos. Also coming with the new release, some quality of life changes to the Raccoon City. Aí ah, eles fizeram também mudanças, né, no mapa. and we analyzed it. Da the delegacia. really hard to make it more enjoyable to play while staying true to the overall Resident Evil feel and design. Moving forward, the Raccoon City Police Station will be split ah, agora vão ser dois mapas separados. Pro, é, ala leste e ala oeste mas e o hall vai continuar presente nos dois. It would also be far easier to take the action outside, with additional access to the exterior section. Ah, vai ter a parte de fora também. E eles melhoraram a navegação também. There's more entry points now in various rooms and walls. We've also added more space to corridors and rooms. Aumentaram mais espaço. And enable a better gameplay in chases para melhorar o gameplay e as perseguições. Like e reduzir também os uh, de ficar sem saída. For any new Steam players, we have something really exciting. E pro pessoal da Steam. You'll have the opportunity to get everything at once with the ah, lá vai ter o bundle. Evil collaboration bundle. So I hope as excited Ai, as meu cartão de crédito vai cantar, hein? Please stay tuned for the announcement. <laughs> And of course, the official release date of Dead by Daylight. Ó, oh, ainda não tem a data. Não tem a data ainda não.